Hello guys, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. This time I will gua akan si video. Udah lama nanti apa udah lama ada dari apa kabar dari gue ya. Nah, sekarang Dimas sudah bergabung Sing, Sing with, me, okay? I feel it trying to turn my heart in the storm, storm. Put up resistance to me, so I let you go. Miss Universe me says that to win a lot of I know forgiveness falls into the boundaries. Okay. Go away everything. No, I know there is way to face us, baby. I know it's difficult, but can we try once more? And get this right this time. Di Melangkah metal kagak kendur Ada menang ada kalah ya itu biasa Banyak yang bilang gua kagak bisa Tapi akhirnya mereka kalah gua ketawa Pasukan sang koksi ku tak kenal lelah Keringatku saksi bisu Dia itu lelah sangat luar biasa sangat luar biasa jadi pas gue denger I'm screaming gue kira di situ dia akan sedot apa nanti sudah tinggi tapi enggak kipas dan akhir dari lagunya Alina Alina dan dan wow wow it's crazy gua suka di bagian akhirnya I love last scan dia main hmm. Sementara musuh berlari kencang Musnah macam uang lama ku buat kau